हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है सी हैश नहीं ये सी हैश नहीं लिखा हुआ है स्टूडेंट्स क्या करते हैं जो बिगिनर होते हैं जो सीखने आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो इसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं गलत इसको समझ लेते हैं ये लिखा गया है सी शार्प ये सी शार्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सी शार्प जो है आगे चल करके बनी पहले सी बना सी से ही डेरिवेट होकर जावा आपका बना था सी से ही डेरिवेट होकर सी प्लस प्लस बना था तो क्यों सी प्लस प्लस से सी शार्प की तरफ हम गए और कौन सी लैंग्वेज पुरानी है तो यहां पे देख सकते हैं C++ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो बार्जन स्टस्टफ ने बनाई थी और ये बनी थी उन्नीस में 1979 में और यहां पर जो C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ये जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये .NET फ्रेमवर्क पे रन करती है और इसे जो है बनाया गया था दो हजार बाद ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी तो C++ पहले बनी थी और उसके बाद में आया 2000 के बाद आपका जो है ये C शार्प आया था तो इसको पढ़ने में कंफ्यूजन हो जाती है और भाई आप भी अगर नए नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने जाएंगे तो इसको देख करके कंफ्यूज होंगे क्योंकि मोबाइल में ये हैश का बटन जाना जाता है लेकिन यहाँ पर इसे बोलेंगे सी शार्प ठीक है .NET फ्रेमवर्क पे ये काम करती है तो इस तरीके से जिन्होंने सी बनाई उनका नाम था डेनिस रिची और जिन्होंने जावा बनाया उनका नाम था जेम्स गॉसलिंग जावास्क्रिप्ट बनाने वाले का नाम था ब्रेंडन ईच और जिन्होंने सी शार्प बनाई थी सी प्लस प्लस को तो स्ट्रॉस्ट्रप ने बनाया था बार्जन स्ट्रॉस्ट्रप तो ये तो यहाँ लिखा हुआ है लेकिन जिन्होंने सी शार्प बनाया था आप कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा सी शार्प डेवलप किया गया था ये डिजाइन किया गया था सी शार्प जो है एंडर्स हेजलबर्ग नाम था इनका और जिन्होंने डेवलप किया था इसे उनका नाम था मैट्स टॉर्गर्सन ठीक है